Déclaration des visiteurs. Member statements. Déclaration des députés. Le député de York sud merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler de l'urgence du contrôle des loyers. Les locataires de ma circonscription de York sud font face à des avis d'augmentation de loyers qui dépassent 10 C'était une erreur d'annuler le contrôle des loyers. Les locataires de ma circonscription sont inquiets et de plus en plus de locataires tirent la sonnette d'alarme. Et personne ne peut pas se permettre de payer ces augmentations. La Ville de Toronto a adopté une motion demandant au gouvernement de rétablir le contrôle des loyers. La semaine dernière, Monsieur le Président, ma collègue de Toronto Centre a déposé un projet de loi demandant au gouvernement provincial d'annuler ces changements au contrôle des loyers les choses s'aggravent. Plutôt d'honorer sa promesse de, rendre le logement plus abordable, le Premier ministre permet aux propriétaires de s'en mettre plein les poches. Le moment est venu de défendre les droits des locataires. Le gouvernement doit rétablir le contrôle des loyers. Les locataires sont en train d'être expulsés par les propriétaires et donc le nombre d'expulsions a connu une flambée. La province a besoin d'une charte de droit pour les locataires axée sur le contrôle des loyers et limitant la capacité des propriétaires d'expulser les locataires. Davantage de financement est aussi nécessaire pour les cliniques d'aide juridique et un programme de prévention des expulsions doit être établi. J'aimerais rappeler aux députés qu'il faut employer les titres ministériels ou les noms des circonscriptions. Déclaration des députés, le député de Mississauga Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'étais en compagnie du ministre des, Affaires des personnes âgées ainsi que son adjoint parlementaire pour annoncer que notre gouvernement investira 155 000 dollars pour permettre aux personnes âgées de demeurer actives. Et donc, il y a des subventions pour des centres pour personnes âgées à Mississauga. Il y a aussi deux subventions communautaires de 25 000 dollars et donc le programme May and Heart sera financé et, les, cours d'art seront euh, favorisés par notre gouvernement. Ma mère était en bonne santé jusqu'à l'âge de 90. 30 des personnes âgées sont à risque d'être isolées, ce qui peut entraîner des problèmes sanitaire. Il faut donc travailler ensemble pour que les personnes âgées puissent demeurer actives à l'échelle de la province. Merci, Monsieur le Président. Thank Le député de Windsor-Tecumseh, Monsieur le Président, 15 jours avant Noël et donc euh, j'ai euh, créé une liste de cadeaux. J'aimerais passer à la première rangée de l'opposition. C'est là-bas où se passe l'action. C'est l'atelier de l'Assemblée législative entre vous, Monsieur le Président, et la porte. L'entrée principale, c'est là où les députés sont pleins de... là où les députés sont passionnés. Et je le regarde ici au balcon. Mais je me demande oh, comment c'est d'être si près du Premier ministre. En fait, je rêvais. Moi, je ne peux pas faire ces machinations saisonnières. Je ne veux pas payer la note pour être là-bas. Il y a moins de pression ici dans les estrades. Je vais donner mes cadeaux aux enfants, aux parents, aux travailleurs en éducation. Euh, je, veux qu'il n'y ait aucun apprentissage en ligne et il doit y avoir moins d'élèves en salle de classe. Member statements. Member for Sarnia Lambton. Well, thank uh, je prends la parole pour reconnaître l'excellent travail de deux commettants de sarnia lampton Annabelle Rayson et sa mère Stephanie Lobson. Annabelle, ancienne page à l'Assemblée législative et élève de l'école Saint-Patrick, ainsi que sa mère coordonne, euh, un programme de collecte Lorsque Annabelle est retournée chez elle et lorsqu'elle s'est penchée sur euh, ce projet, elle a appris qu'il n'y avait pas de coordinatrice locale. Et donc, euh, ils ont fondé le, projet de boîte à chaussures. Ils ont fait la collecte de 287 boîtes à chaussures cette année. Elles espèrent euh, euh, voir la générosité de leur communauté. Toutes ces boîtes seront données aux femmes à risque de Sarnia uh, Lampton. Je félicite Annabelle et Stephanie et tous ceux et celles qui ont donné à cet excellent projet. Si vous vous intéressez au projet des boîtes à uh, chaussures, veuillez envoyer un courriel à mon bureau. Thank la députée de Parkdale High Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole comme Canadienne d'origine tibétaine. Et donc, j'aimerais reconnaître euh, le fait qu'on célèbre le 30e anniversaire de l'obtention du Dalai Lama du prix Nobel qui s'est battu pour la libération du, Tibet sans recours à la violence. Les Tibétains sont toujours à la recherche de leur liberté et la situation au Tibet s'aggrave. Anya Agnès Santa, défenseur environnemental, a reçu une peine de 7 ans en prison. Tashi Wanchuk a été emprisonné pour avoir euh, demandé des droits linguistiques. Depuis 2009, il y a eu un très grand nombre de manifestations contre l'occupation chinoise de Tibet. Mais, et ça se passe aussi à Hong Kong. Une fuite de documents confirme ce que disent les Ouïghurs sur euh, la détention en masse et la lutte pour la démocratie à Hong Kong se passe depuis sept mois et malgré euh, les efforts du gouvernement chinois, les gens descendent toujours dans la rue. Comme l'a dit Son Altesse, nous voulons tous pouvoir déterminer nos propres destins. en tant que Canadiens, nous devons être en solidarité avec les gens de Hong Kong et ailleurs pour défendre leurs droits. Nous sommes obligés de défendre la liberté d'autrui. Merci. Merci. Next, we have the member for Don Valley West. Thank you very much, Mr. Speaker. Don Valley West. Mr. Speaker, tomorrow evening in Don Valley West, I will host Derek Rumble as the third speaker in my community Derek speaker Rumble. series. Derek is the president of the Bob Rumble Center of Excellence for the Deaf, and I know that many MPPs uh, euh, and many, euh, many Ontarians have had the opportunity to visit the centre on Bayview Avenue, where families, seniors, and children can take part in programs for the deaf and hard of hearing, where euh, sign language courses are available year-round, and where mental health and developmental services are available également des services euh, de santé mentale pour enfants et adultes euh, malentendants. C'est euh, un endroit extraordinaire avec d'excellents bénévoles. Derek va raconter l'histoire du Centre Rumble qui a desservi énormément de gens depuis 1979. C'était la vision de Bob Rumble, le père de Derek, qui est au cœur de ce centre. En 1956, Bob s'est rendu compte des défis auxquels faisaient face les malentendants et il est devenu ministre de l'Église pour les sourds. Il s'est battu pour euh, leurs intérêts pendant toute sa vie adulte. Il a créé un camp ainsi qu'un foyer de soins de longue durée. Bob, c'était un homme de renaissance. Il était joueur de football. Il a participé à la création de la Charte des droits et libertés. Il y a des entreprises familiales, mais aussi des vocations familiales. Derek, c'est un défenseur euh, des personnes personne malentendante, juste comme son père. Je suis honoré d'avoir travaillé avec euh, le Centre Rumble. Et en fait, le Centre appartient à la province. Euh, nous devons énormément à cette famille. Thank you. Member statements. The member for Carleton. Thank you, Mr. La députée de Carleton. It's with a heavy heart that I rise today, Mr. Speaker. On December 5, 2019, Je suis attristé de prendre la parole. Thomas James Kavanaugh nous a quitté le 5 euh, décembre 2019. Il était entouré de ses proches, y compris sa femme Kay. Selon euh, Tom adorait euh, NASCAR et en 1953, il a créé son entreprise qui avait plus de 800 employés. Tom était très fier de, des familles qui ont pu faire leur gagne-pain grâce à son entreprise. Mais il n'était pas uniquement le fondateur de cette entreprise. Il était homme communautaire. Il a donné de son temps et de son argent à plusieurs associations communautaires. Je le voyais à chaque événement communautaire avec sa femme Kay. Peu importe l'événement, Tom y assistait toujours. Il redonnait à sa communauté et il nous manquera. Il parlait vite, il conduisait vite et il vivait vite. Il était même trop généreux. Pour honorer sa mémoire et pour continuer sa tradition, une fondation sera créée. La fondation Thomas Kavanaugh poursuivra euh, sa tradition. Thank you, Mr. Speaker. Mais plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. de Thunder Bay, Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a des familles du Nord à Queen's Park qui sont là pour parler du programme pour enfants autistes euh, enfants autistes euh, euh, dysfonctionnels. Mon projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Je demande au gouvernement de faire adopter en troisième lecture mon projet de loi. J'aimerais également parler d'un autre projet de loi rejeté par le gouvernement qui visait à rendre les, autoroutes du Nord plus sécuritaires. Le Dr Giles m'a écrit une lettre sur ces autoroutes et il a dit que le fait que ce projet de loi a été rejeté a été E tout à fait euh, troublant pour euh, les gens du Nord. Euh, comme urgentologue, j'ai vu l'impact de ces routes non sécuritaires on met à risque les secouristes euh, lorsqu'ils seront sur, les scènes, sur la scène d'un accident. C'est inacceptable de moins valoriser les vies des gens du Nord. Queen's Park doit reconnaître les désavantages des gens du Nord. Je suis, j'en suis d'accord. Nous devons créer une situation équitable pour les gens du Nord. Le moment est venu de faire en sorte que les gens du Nord aient accès aux services d'autisme, que les routes soient sécurité en hiver et que le remboursement pour euh, déplacements au nord soit amélioré. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour euh, vous mettre à jour concernant les efforts de notre gouvernement pour améliorer les soins palliatifs dans la région de Durham. À Durham, il n'y a aucune hospice Voici l'impact de 15 ans du gouvernement libéral. Le 8 novembre, j'étais avec la ministre de la Santé et son adjointe parlementaire pour annoncer que non seulement le premier hospice sera à Port Perry, mais il y a aussi un plan élargi pour cet euh, hospice. C'est un exemple d'un investissement intelligent. Avant la construction, nous avons annoncé plus de 600 000 dollars euh, en financement qui s'ajoutera au montant d'un million de dollars. Et donc, il y a trois lits de plus à l'hospice Oak Ridges à Port Perry. Originalement, il y en aurait cinq, mais maintenant, il y en aura huit. En élargissant le plan avant la construction, le projet coûtera moins cher aux contribuables. Une fois ouvert, l'hospice aura le soutien de notre gouvernement sous forme de 840 000 dollars par an en financement pour, soutenir, les soins en fin de vie pour 120 patients dans la région de Durham. The member for Etobicoke Lakeshore. Thank you, Mr. Speaker. And today I rise in recognition of the Tibetan Canadian community as they mark a special anniversary. Thirty years ago today, His Holiness the Dalai Lama was awarded the Nobel Peace Prize for his work in advocating for the independence of Tibet from China in a non-violent manner. The Dalai Lama has worked tirelessly for the restoration of peace and human rights in Tibet. When the Nobel Prize Committee chose the Dalai Lama, it emphasized that he based his Buddhist peace philosophy on reverence for all living things and the euh, idea of a universal responsibility that embraces both man euh, and nature. The Tibetan Canadian a reconnu sa relation entre l'homme community, and I'm honored that in my riding of Etobicoke Lakeshore is home to the Tibetan Cultural Center one of the largest in Canada. est certainement dynamique. dans ma circonscription, il y a le centre des, de, firsthand patrimoine tibétain. Je peux voir le travail qui est fait pour assurer que la and I would strongly urge all members to take the time to meet with the Tibetan Canadians and listen Canada, to their suggestions on what we can do to help restore peace and human rights in Tibet. And I would also like to congratulate the member for Parkdale High Park, one of the first persons of Tibetan descent ever elected to public office in North America, for the work she is doing to raise the profile of the Tibetan community here at Queen's Park. Thank you. Queen's Park. Thank you very much. Merci. Reports by committees. Rapport de comité. I beg to inform the House that today the clerk received a report on intended appointments.